أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent sallallahu taala alayhi wa sallam di am mbégte ñëw àndaat ak yéen ci vidéo yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci youtube bi di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm ak ci mboolem réewu jullit ñi ci barke yonent sallallahu taala alayhi wa sallam delsi nañ tay di am mbekté ak contenté indi secret bu am solo lol lol lol lol lol muy secret bayre jaay bayre jaay bu am solo bu am doole trop masha allah euh mom kep kuko jëfëndiko rek da nga gis doole ji ci yalla euh mom ngeen di jàkkaarloo nonu ci écran bi mudi bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin hadha firaq bayni wa baynaka ba ay jeex ba lol ngay gis tara ni ko gisee mom ngay bind ñetti yoon nga daal di koy duggal ci butéel daal di koy wekk ci place bi inshallah rabbi dang ci gis eh, njarte bu gaaw sax bu gaaw boko bindate ñetti yoon def ko safara def ci li nga xamne moy mooy parfum bu neex inshallah nga boole ko ak eh, li nga xamne moy dunku naat nga wala ko ñetti dunkunaat nat inshallah rabbi nga tak ko ci place bi ko ci bir place bi wala nga koy rayo dang ci gis bayre bu am doole torop torop ci njaay li ngay jaay du taxawalu ci kàttanu yalla borom subhanahu wa taala wallahi kep ku ko jef rek jefandiko da nga gis doole ji ñi ñaan eh, mbollem ñi nga xamne abonné wuñu ñu abonné ci chaîne bi te bi mun di am li nga xamne moy mooy suñuy waxtaan yu bes ci ngeen partager dimbali ci jaam yàlla yi ñoo leen di jaajëfal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu